저 거기 원풀이 나옵니다. さん、すべて上等。Thank you. 센스를 음. 어, 진짜 그대로 어디로 구름 구름이 두세 주네 아, 그 새끼가 그래서 못 두고 아, 진짜 고맙네 kokusu yaptı. Böyle güzelliği kullanıyor olabilirsiniz. Burada konuşulmak benim hakkı. Thank you. Thank you. Gracias. いてる時はどこでやった about the master. Grazie. 不好用嗯嗯 andremo a vedere cosa si nasconde dietro, quali misteri ci sono, inoltre riusciremo a vincere perché il finale è stato cambiato e ci sono nuovi misteri, addirittura il potere magico del crocifisso. Sì! Gli aspetti di vai di solito, Ok, allora cosa conto? Accendino perché avrebbe sempre meno uno, quello che cammina diciamo diciamo e non ho abbastanza soldi ma sì che ho abbastanza soldi eh, Robux bellissima danza guarda la danza allora ragazzi hanno cambiato tutto Roblox Force stagioni, però sono cambiate. Noi stiamo partiti dalla 1. Grazie cameriere, che sono questo termine. Prego, prego. Va bene, andiamo avanti, siamo last through the COVID time, and I wrote my double years of flutter on my this president. We're going to be doing this. Eso es no! de again. infallible. The vocals to the governments. We're talking English. Voilà, pour te dire le mal, les idées qu'on a de la scène. Simon은, 아니, 신나는, 그런 사람이. едет. Едет сам. Очень добрый. Да, Non gioca mai questo. Aspetta, devo prendere il drone. Credo sia ancora qui. Ma è un cestino. No, io però non voglio tirare il drone, ragazzi, sto corso a odio. L'avete già fatica per sbandare zero. Eh, eh, eh, devo prendere le batterie. Dovrebbero stare qua. Adesso ce ne ho una. Adesso è un bando spaccatura ufficiale eh, io gli consiglio sempre i giochi migliori se non vuoi distruggere le serie cavoli non è cartone sbagliate no i cavoli bloccano la strada che da sono sei un genio portati i cavoli, Spagna, ahí, ci si basta, il movimento è una lista di traslochi su carta del gruppo, qua per te, la portò da lì, eh, ragazzi io credo di essermi incazzato sto facendo servo col tavolo ma non riesco dai tavolo Goffredo ah, sì ho dato un nome al mio tavolo si chiama Goffredo muoviti cazzo io non ho preso la tavola bisogna subire. Adesso per favore state attenti, spaccate tutto e salite. Una volta se non mi metto a piangere, avrei essere proprietà a Bologna. Vai, con molta calma, aspetta la io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, non si cadere ogni volta. Ciao! Divertiti! Bravo! So come facciamo, lui ha vinto! Se cadiamo noi due è finita la acqua, acqua, acqua sta attento! Lorenzo di sciamo! Cercate! Sotto, acqua! torni indietro, acqua! No! Ci abbiamo perso perché se arriva qui ammazza prima porta! guarda adesso sempre per colpa sua come sono i colori l'unico che non vuole giusto verde ok bianco sì un attimo facciamolo insieme giusto bianco un attimo ragazzi ma Allora, non ci arrivano, madonna, ok, preparati i droni, preparati i droni, preparati i droni da battaglia! parlano di mancananti, sì, abbiamo vinto, abbiamo vinto, sì, no, ma sono fortissimi, abbiamo vinto, sì, questi sono sassati più pure, tipo Spider-Man che sale su lui, ah, prima di ah. incontrare quell'altro imbecille, adesso lo prendeva a schiaffi, anche lui, c'è una cosa, eh, c'è la giorni gigante, quella di una compatta, no, ma c'è un bottone, ma siamo ma cosa c'è su? Abbiamo finito? Abbiamo finito! Ormai... No! pour la rencontre. Dzisiaj funds do dobrego dzień, dobrego dnia, z